देख रहे हैं घमासान हेल्थ टिप्स फिट और हेल्दी रहना न सिर्फ आपकी सेहत के लिए अच्छा है बल्कि आपको अपनी हर दिन काम करने के लिए जिस एनर्जी और पूर्ति की जरूरत होती है उसके लिए भी बहुत ही जरूरी है कि आप फिट रहें कई बार समय की कमी या हेल्थ इश्यूज की वजह से लोग उतना वजन नहीं घटा पाते हैं जितना वो चाहते हैं हम आपको बता रहे हैं एक ऐसा सिंपल सा उपाय जिसके जरिए आप आसानी से अपना वजन घटा पाएंगे हम बात कर रहे हैं सेब और शहद की जी हाँ इसकी मदद से आप अपना वजन घटा सकते हैं जहाँ तक महिलाओं की बात है तो उन्हें वज़न कम ना हो तो स्ट्रेस और डिप्रेशन तक हो सकता है क्योंकि वे अपने लुक्स को लेकर बेहद कॉन्शियस रहती हैं लिहाजा महिलाओं को अक्सर आसान तरीकों की खोज रहती है जिसके ज़रिए वे अपना वज़न घटा सके एप्पल यानी सेब डॉक्टर को तो दूर रखने में मदद करता ही है मिनरल्स प्रोटीन एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर से भरपूर सेब सबसे हेल्दी फलों में एक है और वेट लॉस में भी असरदार साबित होता है सेब वेट लॉस के साथ ही ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छा है और डाइजेशन में मदद करता है हर दिन एप्पल खाने से डायबिटीज़ और कैंसर जैसी बीमारी भी नहीं होती है जब बात वेट लॉस यानी वज़न घटाने की आती है तो उसमें भी शहद को काफ़ी असरदार माना जाता है चूँकि शहद में आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं होता यानी ये प्राकृतिक रूप से मीठा होता है इसलिए हर दिन शहद खाने से स्वीट क्रेविंग्स दूर होती है और बॉडी को पोषण मिलता है आप चाहें तो सुबह सुबह गर्म पानी में नींबू के साथ शहद का सेवन करके भी वज़न घटा सकते हैं हालांकि सेब और शहद को साथ में खाने से तेज़ी से वेट लॉस में मदद मिलती है इसके लिए आप एक सेब को क्रश करें और उसमें शहद मिलाकर खाएं या फिर आप चाहें तो सेब के स्लाइस काट कर उसे भी शहद में डुबोकर खा सकते हैं शहद और सेब साथ में खाने से न सिर्फ मीठे की क्रेविंग दूर होगी बल्कि लंबे वक्त तक आपका पेट भरा हुआ महसूस होगा और कैलोरी कंट्रोल करने में भी मदद मिलेगी